Aí turma, estamos no Cristo aqui no bairro Nacional. Olha o visual da cidade, a BR lá. Trezentos e sessenta graus aqui no Cristo. Falou, turma.